छैन अड्की अड्की चल्छ मासाले Padahal प्लान दोस्त Sorry bro, flow me. ल नम्बर थ्री ए यस्तो गेम खेल्नु त नखेल्नु ठिक होइन र छोइ ल कस्तो? तिन नम्बर कहाँ गान नम्बर तिन होइन नम्बर I'm really sorry. कहाँ झाऱ्यो यसले Awesome. Oh, yeah. Witam cię co pierdolę. Są inne? Bolomir, brat, kurwa. समय सँगै भने होइन कस्तो मजाले हान्दिनु अघि भने त नि टर्मिनल टिभी लगाइ छौ त्यही तलै छ है त्यही देखिरहेछ ओए समझ रहा है mummy set versus mummy set हेरिस नि हेरिनुहोस् लागो तेरो अब डाउनलोड छैन भन्न सिधै कस्तो हो र फेरि मलाई नाङ्गै गराउने के मलाई चलाएकै छैन <laughs> I got supplies. কোয়টা কত বড় ফাইং আতে না না? কি ইজ সব ইও? কো কেম ব্রো আই হস্ট আই আই আই লিট ফাস্টলি আছো amma خاطره کن به اوه کم بلندی الان